qayerdasiz aka deb yozib yuboribdi kim azamat aka degan aka sulaymonov hozir tashlab chiqyaptimi уже прямой прямой ha ha ha ko'rib turibmiz soat tayinamiz <laughs> qayerdasiz yozib yubordi soat tayinamiz salomat bo'ling azamatjon dedi xizmatdan soat ertasi strelka qo'yib ketgan shalar qimirlama degan axir dedi <laughs> xotin aytgan qimirlama axir jangdan dedi <laughs> haligi Rustam akani askarisi bo'lardi Hamraqulovdan haligi. Bir kun shoh erkaklar ayolni to'plab dumlikka chiqib, "Ey, xotindan qo'rqmaydiganing, jangda qol, qo'rqadiganing bir qadam oldinga chiq." 450 ta odam vodindan qo'rqadigan tomonga o'sibdi. Bir kishi turgan hirpirab, shobadalar. Ya, aka, tepaga chiqing bu yoqqa, tepaga chiqing, bir dona sizga aka gapirib ishlaymiz, mukofotlashgan ularni ichida uvolsiz bu yoqqa chiqqan, ularni qatoriga xotindan qolmaydigan bir dona bor ekan. Malariz. Aka bu yoqqa sizga aytavering, shaydabish to'ramiz, mukofotlaymiz, bu yoqqa chiqing, nima qilasiz? E, xotin qimirlama deganda shay. <laughs> Tashni soatlarimiz qimirlashuv. Saqondan salom akalar aka debdi Odilbek. E salomat bo'lsinlar, Odil aka. ko'ngllaringiz og'sin. sizlar ozgina bo'lsa ham kayfiyat ko'taramiz degan umid bilan shunday bo'lib. Akram tog'ayindan bo'lsin, oldindan rahmat. Akram tog'ayini tinch qo'ying. Xo'p, bo'ladi. Yana bir aytgan bo'lsak, men aytib beramiz. Bir kuplet. Bir kuplet bo'lsa xo'p. 21 yosh qizim, go'zal qalam bosh qizim, aytmay bu Marhaba opa, nima xo'sh she'ri biz durust aytganmiz. Ming bor biz, bo'lsa marhaba. qizil bosh qizim qizil aynatadek yo'ldosh qizil agrab tinch qo'yib kirib olsa bashang bevarol yurolmasang erim shu deyolmasang agrab tomonini tinch qo'yib oy erim shu deyolmasang agrab tomonini tinch qo'yib intilib tog' olmasin jismi cho'mitolmasin do'mda o'lib qolmasin agrab tomonini tinch qo'yib oy o'lib etib qolmasin agrab bardosh qo'y bo'yab olsa sochini ichilsa ko'z qoshini bilmaysanda yoshini akram tog'ayni qo'y bilmaysanda yoshini akram tog'ayni qo'y har kim ozmos uyalsin uyiga ham boylansin xolagina aylansin odilbek tog'ayni xolachoni aylansin odilbek tog'ayni qo'y urib rosa kuydirdi yurib rosa kuydirdi men emas bu kuydirdi odil tog'ayni tinch qo'y yerimas u kuydirgin odil tog'ayni tinch qo'y Ciao reislariyam omadi irodimga o'xshab gapirsak tushunaman dedi. Sog' bo'lsinlar. Kulishamiz ekan, sen dedi. Rahmat Akram aka dedi. Kiyimizni o'g'ri urib ketdi. Nima qilasan? Militsiyaga borsang bo'lmaydimi? yuragi zulmukon deb ham ko'rsam yuzingni ey dilbarim girgoni keldim sog'inib ko'rsat yuzingni ey dilbarim girgoni kildim sog'inib sen shohi olam menga dog' girgoni kildim sog'inib sen shohi olam menga dog' xilqi davoni sanmarim hamdurgona keldim sog'ini mohi davoni sanmarim birgona keldim sog'ini и kameramiz yoningmi ana bo'lmatam mana bo'lmatam mana shunchaga chiqib qilgan bo'lmadi men kamerada o'chgan bemalol kulishyapmiz o'char o'ch o'ch o'ch deydi rahmat